Darıldın mı cicim bana Hiç bakmıyorsun bu yana Darıldısan barışalım Kumru gibi koklaşalım Esmerim güzelim Dudu dilim ben yanıyorum Aman Allah çok seviyorum Esmerim güzelim Dudu dilim ben yanıyorum Aman Allah çok seviyorum bir gün nadim olacaksın Beni çok arayacaksın merah edip ağladıkça Sen Allah'tan bulacaksın Esmerim güzelim Dudu dilim ben yanıyorum Aman Allah çok seviyorum Esmerim güzelim Dudu dilim ben yanıyorum Aman Allah çok seviyorum